сәлем достар бүгін біз Python бағдарламалау тілін компьютерімізға орнатып көреміз бұл бізде бірінші сабақ яғни бірінші кез келген ә, браузерді ашамыз ол жерде поисковикке Python деп қана жазамыз и бізде головной ә, басты бет шығады бұл жерде Python туралы википедиядан ә, басқа ә, сайттардан оқыту курстар шығады бірақ бізге керегі міне мында көріп тұрсаңыздар python www.python.org сайты керек бұл ә, ресми дейді ғой ресми официальный сайт болып саналады осы жерде сайттың ішіне кірмей бірден downloads деген батырма яғни загрузка қазақшасы жүктеу батырмасын басамыз осы жерге көрсе, келсек бізде міне осындай pythonның ә, ның сайты шығады бұл жерге донс деген батырманы басып жүктесек болады бұл жерде қазіргі соңғы актуальный версиясы үш нүкте он нүкте немесе біз мысалға міне дәл осылай донос деген вкладке барып ә, python үш нүкте он нүкте деп үстінен бассақ та болады бұл қазіргі таңда windowsқа арналған қазір ә, екеуін де бассақ екеуі де бір қызмет яғни Pythonды жүктеуге ә, арналған болады менде тұрған Ә, Windows операциялық жүйесі ол сегізінші операциялық жүйе так мынаны тоқтата салайын Windows 8 операциялық жүйесі осыған ә, орнатып көреміз бұл жерде бізде екі осы бірінші бет пайтонды орнатып бастадық осындай ә, орнату терезесі шығады бұл жерде айтып кететін жерім add python 3.10 to patch деген ә, жерге міндетті түрде галочка дейміз немесе құс белгісі дейміз соны орнатамыз келесі now кнопкасын басамыз және күтеміз бізде программа орнатылып біткеннен кейін осында close батырмасын басамыз және python бағдарламасы ол бізде пусттан шығады python бағдарламасы пусттан шығады ә, көріп тұрсаңыздар міне python үште және төрт ә, программасы бұл бізде среда ә, яғни idle python үште он алпыс төрт бит новый дейді мысалы новый деген ол біріншісінде ғана шығады одан кейін шықпайтын болады бұл осы жерде жұмыс жасайтын боламыз екіншісі бұл shell үшіншісі ә, документтер и төртіншісі бізде модуль idle python үште он нұсқасын ашып көрейік қазір менде бірден Э, эдит терезесі шықты бірақ та сіздерде сіздерде ол былай болып тұрады қазір қайтадан Python Python shell терезесін шығайық қазір не үшін олай шығатынын түсіндіремін сіздерде осындай shell терезесі шығады бұл шел терезесінде мысалға 5 қосу 5 десек ол бірден автоматом 10 деген сияқты жауапты шығарып береді яғни операцияларды орындауға арналған жері біз сіздерде оны өзгерту үшін жаңа configuration айдылы windows open edit window яғни стартап startup open edit window яғни edit терезесін ашуымыз керек деп таңдаймыз окейді басамыз немесе shell терезінде тұрған кезде new файл деп ашсақ болады ал міне осы жерде біз толығымен мәліметтерді жаза береміз жалпы бағдарлама осындай енді Ә, ары қарай келесі нұсқамыз біздің бағдарламамен ішімен терезелермен танысу болып табылады